विश्वेत्यप्रलयम् सन्तुषं गुरुपादतं शरण ॐ हाँ, तो पकड़ता रहता Yeah. परमात्मा की कृपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग नर्मदा के तट में स्थित इस आश्रम के प्रांगण में सत्संग के लिए उपस्थित हुए मनुष्य जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है वेद वेद भगवान हम लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं अरे देखो सावधान हो जाओ तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिला है और इसमें खाने पीने कमाने सांसारिक वस्तुओं के उपभोग करने में इसमें इसको दबाने देना उन लोगों के पास जाकर के बैठना थोड़ी देर जो मृत्यु संज्ञा है जिनके अब जीने की संभावना कम हो गई है वो सच्चाई आपके सामने में बखान करेंगे जब तक हम लोगों के शरीर में ताकत है हम बाहर की ओर दौड़ लगाते हैं जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे और जैसे शरीर में कोई गंभीर बीमारी आ गई लिवर खराब हो गया किडनी डैमेज होने लगी हार्ट कमजोर हो गया हार्ट अटैक आ गया हैं तो कई ऐसी बीमारी है कैंसर हो गया बोन कैंसर हो गया प्रोस्टेट कैंसर हो गया लॉन्ग कैंसर हो गया पता नहीं क्या क्या होता है तो फिर व्यक्ति जिस उत्साह से दौड़ लगा रहा था बाहर पहुंचता उसका ठंडा पड़ जाए अंतर्मुखता की प्रवृत्ति विकसित होती है होनी चाहिए प्रकृति हम लोगों को अंतर्मुख करने की शिक्षा देती है हम उसको स्वीकार नहीं करते जब हम पैदा हुए तो प्रकृति ने कहो परमेश्वर ने कहो शरीर स्वस्थ दिया था हमारे जितने भी पार्ट्स थे ज्ञान कराने वाले कर्म कराने वाले चिंतन करने वाले ये सब सक्षम थे इनमें सामर्थ्य थी पर धीरे धीरे प्रकृति ने इनको कमजोर कर दिया मैंने कौन है वो जैसे हाथ है तो बहुत दिन तक चश्मा नहीं आया तो चश्मा आ गया समय के हिसाब से और कान भी धीरे धीरे सुनना बंद हो गए जितनी जितनी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसा वैसा अनुभव तो बढ़ता है पर शरीर धीरे धीरे साथ देना बंद करता और हम लोग है कि उन सबको नौजवान बनाए रखना चाहते हैं लेकिन आपको भी हम नौजवान बनाए रखना चाहते हैं पर उसको नौजवान बनाए रखने के लिए जो आवश्यकीय चीजें थी वो हमने नहीं की असंयमित जीवन जिए उन चीजों को भी हमने देखा जिसके देखे बिना हमारा काम चल सकता था उन चीजों को भी सुना जिनके सुने बिना हमारा काम चल सकता था उन चीजों को भी हमने खाया जिनके बिना हमारा जीवन चल सकता था उन चीजों को भी हमने किया जिसके किए बिना भी हमारा काम चल सकता तो इससे हमारी जो देखने सुनने सुगने चखने ये जो साधन है साधन धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले गए और करने वाले लेने देने इत्यादि जो करने के साधन हमारे हैं वो साधन भी धीरे धीरे तो इससे मन भी कमजोर हो गया जब शरीर कमजोर हो जाता है ना तो मन कमजोर हो जाता है और जब मन कमजोर हो जाता है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है जैसे डिप्रेस हो गया फलाने को डिप्रेशन हो गया बोलते हैं कि नहीं तो उसका सब शरीर में आता है डिप्रेशन शरीर में होता है कि मन में होता है मन में होता है और वो जो डिप्रेस व्यक्ति होता है वह शरीर से भी लाचार दिखने लगता है उत्साह नहीं होती जागृति नहीं होती कुछ करना नहीं चाहता इसीलिए शरीर का असर मन में आ जाता है और मन का असर शरीर में आ जाता है तो इसलिए धीरे धीरे धीरे हमारे असंयमित जीवन से और प्रारब्ध से एक समय आता है तो समय आने के बाद ये हमारे जितने भी पार्ट्स जिनका मैंने नाम गिनाया वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और एक दिन हमें छोड़ करके चल देते हैं एक दिन यहां से छोड़ करके चल देते एक भरतरी हरि करके राजा हुए भरतरी हरि जो अपनी पत्नी से बड़े प्रेम करते थे रानी से बड़ा प्रेम करते थे और तो रानी प्रेम करती थी घुड़शाला में जो रहता था राजा थे तो उस समय घुड़शाला हुआ करती थी उसका तो अध्यक्ष था उससे प्रेम करती थी और वो जो घोड़शाला का अध्यक्ष था वो एक देशिया रहा करती थी वहां पर फेमस देशिया थी उससे प्रेम करते और देशिया कहीं ना कहीं सोचती थी कि क्या मेरे जीवन है तो राजा जो काम करते हैं राजा बेहतर है एक बार एक संत है तो संत राजा से मिले भारतीय आदमी से एक अमर फाल दे दिया राजा को संत को कहीं से मिला होगा तो उन्होंने कहा कि आप हम बुजुर्ग संत हैं हम क्या करेंगे शरीर छूटने वाला है और यदि ये फल राजा खा लेगा तो राज्य को ठीक ढंग से संचालन करेगा तो प्रजा का कल्याण होगा तो है थोड़ा उसका जगह दिखाओ भाई तो राजा को जाकर के उन्होंने कमर फल दे लिया तो राजा का प्रेम रानी से था तो रानी को स्वस्थ रहना चाहिए बुढ़ापा नहीं देखनी चाहिए तो राजा ने वो फल रानी को दे दिया उड़ाने का प्रेम था घुड़शाला के अध्यक्ष के साथ उसने फल घुड़शाला के अध्यक्ष को दे दिया और उसका प्रेम था देशिया के साथ उसने फल वेश्या को दे दिया वेश्या ने सोचा कि पतित शरीर है पापी शरीर है तो इस शरीर से पापी होना है और जितना ये लंबा जिएगा उतना ही पाप करेगा तो इससे तो बेहतर है कि राजा संसार का काम करते हैं अच्छा वो लंबा जिएंगे अच्छे रह जाए तो लोगों का भला होगा इसीलिए फल क्यों ना राजा को दिया जाए तो राजमहल में आती जाती तो प्रसिद्ध थी उसने राजा को ले जा करके फल दे दिया राजा देखा ये तो वो फल है जो मैंने रानी को दिया था पर वेश्या के जरिए मेरे पास कैसे पहुंचा तो पता लगाया ये पता करे ये फल कहीं से रहा अच्छा ये बात है तो उसको बड़ा वैराग्य अंदर से तो राजा ने अपने राजपाट अपने भाई को सौंपा सौंप करके फिर संन्यास के लिए आगे निकले गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन किए तो फिर सन्यासी भी तो बड़ा ही सुंदर उन्होंने श्लोक लिखा क्या श्लोक है हाँ। यम चिंतया सततम नई सीरक्ता विरक्त साप्यन्य मिच्छति जनन सजनोन्य सत्य अस्मत्ते परितुष्यति पाचिदन्या धृत्तां च त्वं च मदनं च इमां च मां च उन्होंने किसी को कोई दंडित नहीं किया अब मैं सन्यासी बनने जा रहा हूं तो किसी को दंडित करने से क्या फायदा तो अपने घर के परिवार के भीतर की बात है और उन्होंने कामदेव की महिमा समझी ये सब धिकतांग उस रानी को धिकार है तम उस घोड़शाला के अध्यक्ष को धिकार है जो रानी से लगाव रखता है धिक्ताम च तम च मदनम मदन मन कामदेव जिसकी वजह से सब चल रहा है कामना धिक्ताम च तम च मदनम च किमान रानी समझ लो बेस समझ लो और मुझे भी धिकार कि मैं ये नहीं समझ सका कि जिसको चाहती है रानी और वो मेरे को नहीं चाहती ये तो व्यवहार है तो भारतीय हरि जी ने एक श्लोक लिखा भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो नया तो वयमेव याता हम लोग संसार में सांसारिक वस्तुओं के उपभोग के लिए दौड़ लगाते हैं सोचते हैं आख से रूपों का दर्शन करके तृप्त हो जाएंगे लेकिन आख से आंख अच्छा रूप ढूंढती है ना और नाक दुर्गंधी तो नहीं सुनना चाहती सुगंधी सुनना चाहती है और काम अच्छे सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है त्वचा मुलायम चीज को ढूंढती है और उसी तरह से रसना स्वादिष्ट चीज को ढूंढती है तो ये जीवन कल्पना करता है मैं ये भोगूंगा संसार की ये चीज करूंगा वो चीज करूंगा तो भोगाना भोगता है हमने संसार की चीजों का तो उपभोग नहीं किया पर हम ही भोग लिए गए संसार की चीजों ने हमें देखो ना बाल सफेद हो गए मेरे हाँ? शीशे में देखना उखाड़ना नहीं सफेद बाल को बड़े रहोगे ना घर हाँ? से उखा डालोगे आप चिमटी रखते मार पालो है ना बोले हाँ? अरे पहले जब 2000 2001 में जब ओंकारेश्वर आया था एक कहानी में कई बार सुना चुका हूँ लोग आकर के प्रणाम करते थे ऐसे कम ही आते थे उस समय मेरे पास लोग तो मेरे को पहचान ही नहीं थी पहली बार आए तो महाराज जी कहते थे तो छोटे महाराज जी जाओ मिलो जाकर के नीचे आते थे लोग तो कोई प्रणाम करता था तो यूँ तो नहीं किया जाएगा कोई प्रणाम किया है तो देखने में आ ही जाता है शेर तो मैं देखता था कि शेर के एकदम से जड़ में जो बाल है ना वो सफेद रहते हैं उस समय मेरी आंख भी अच्छी थी इतने कमजोर नहीं थी कि तो बाल का जो निचला हिस्सा है एकदम निचला हिस्सा जो निकल रहा है बाहर उसमें सफेद है और ऊपर काले है चाहे पुरुषों के हो चाहे महिलाओं के हो तुमने बड़ा चक्कर खाया बहुत दिन तक मैं ये उलझन में रहा कि पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए जानकारी के लिए नया नया था उस समय तो लोग उतने परिचित भी नहीं थे कहीं गड़बड़ में हो जाए कभी कभी होता है अनजाने में कोई सवाल कर दो और धोखा खा लो बदनाम हो जाओ तो बहुत दिन तक नहीं पूछ पाया तो मैंने सोचा कि योगा होगा योगा कोई योगा होगा जो ऊपर के बाल को काला कर देता होगा और जो निकलते हैं सफेद होता होगा तो फिर हमने सोचा एक दिन पूछ ही लेते हैं फिर जो नजदीक जैसा महसूस किया हमारे मन ने तो उसको मैंने पूछा ये कौन सा योगा है भैया हमारे भी कुछ कुछ बाल सफेद हो रहे हैं जो है ऊपर से तो ऊपर से हम भी काला कर कोई योगा हो तो बताओ मैंने कहा नहीं महाराज ये कोई योगा पूरा नहीं है वो कुछ लगाते हैं बोले है कि नहीं अच्छा फिर बाद में धीरे धीरे जो बच्चे परिचय हुए ना हमारे तो ये बच्चे चाहते कि महाराज आप वो लगाओ ना बाल काले दिखते हैं तो बच्चे बोलने लगे हमको कि तो आप वो बाल लगाओ सफेद क्या नाम काला होता है बाल वो लगा लो अच्छा मैंने पूछा ये बताओ कि सफेद करने वाला कोई निकला कि नहीं जो ये सफेद करने वाला होता है ना कोई निकला है कि नहीं निकला है कहते निकला नहीं है सफेद करने वाला नहीं है तो काला करने वाला तो है पर सफेद करने वाला न भुक्ता वयमे भुक्ता क्यों काला करते हैं काला कर्म के पीछे का रस क्या है जो स्वाभाविक हो रहा है उसको होने दो नहीं हमको अब अब अब अच्छी जगह पर आ जाए क्या तो मुख्य बात पर आ जाए जो हम कहना चाहते हैं है? हाँ? मुख्य बात है कि कोई तो बूढ़ा दिखना नहीं चाहिए जवानी रहना चाहता है तो भारतीय जी देखते हैं कि हम सांसारिक वस्तुओं के उपभोग के लिए बढ़े और उन चीजों का हम उपभोग ही नहीं कर पाए उन्होंने हमको उपभोग कर लिया संसार तो जैसा था वैसा ही था कितने संत आए चले गए कुटिया तो जो की तो पड़ी है, है कि नहीं और अब आप चले जाओगे आपके बेटे उस घर में रहेंगे वो चले जाएंगे दूसरी तो सराय क्या है सराय है शेरपानी में हम लोग जब पिछली बार एक जमीन ली ओंकारेश्वर में तो हमारे दिमाग में आया कि देखो कहीं देखो कितनी बार उस जगह से निकले कभी उस जमीन पर झाका तक नहीं जब अपने नाम पर रजिस्ट्री हुई उस कई बार बाहर उस खेत में चले गए गेहूं बोया जा रहा है गेहूं निकला कि निकला कितना निकला कैसा है गेहूं कितनी बार गए दिमाग में आया कि देखो ये जमीन पर हम अभी अपना मान रहे अपना अधिकार तो जिसने बेचा पहले उसका अधिकार था उसके पास जहां से आया उसका अधिकार था पर जमीन ज्यों के भी पड़ी है पर हम बदलते गए से पुराने लोगों को याद होगी पहले दाना जब निकालते थे तो खलिहान में निकालते खलिहान में पता है ना अब तो क्या कर हो गए हैं खलिहान में बैल कौन घुमाता है कौन सेवा करता है उनकी मशीनें आ गई तो एक खूंटा हुआ करता था बीच में मजबूत खूंटा तो उसमें पूरा जाली अनाज की बालियां डाल देते थे ये चार पांच छह सात बैलों को बैलों को भी बना बैल पर भैंसे को भी बना देते हैं कुछ जगह पर भैंसा भी जोतते हैं जिसे बैल जोतते हैं अरे हमने परिक्रमा में गौ को भी देखा जोतते हैं लोग गौ को भी जोतते हैं हमने देखा तो बड़ा अजीब लगा गौ को जोतते हमने देखा नहीं था गौ को भी जोतते तो बैल बनाते हैं ऊँटे में रस्सी लगाते हैं और चार पांच तीर उसमें घुमाते उनका मुख बांध करके और जब दाना उनको विश्वास होता निकल गया है फिर बैल को हटा देते फिर दूसरा दाना निकालना होता है खेल धान की बालियों से गेहूं की बालियों से फिर बैल ला करके बैल आते जाते रहते पर खोटा नहीं बदलता है ना पहले जो लोहे का में लोहे का काम करते थे उनके यहाँ पर निहाई हुआ करते थी लोहे का नीचे धोकनी होती थी धोकनी क्या बोलते हैं आप उसको ऐसा ऐसा धोकने चलाते थे धोकने बोलते हाँ पंखा लगा हाँ, तो वो लोहा गर्म करते थे हंसुआ बनाते थे हाँ छुरी बनाते थे हाँ कई जो है चाकू बना लेते थे गर्म करके उस लोहे में गर्म करके लाते थे और लोहा ज्यों का त्यों जाता था तो उसी तरह से बैल आते जाते फूटा ज्यों का त्यों फूटे में बदलाव नहीं होता था तो वैसे ही वो तो धरती वैसी की वैसी रही और हम बदलते चले गए वो तो ममत्व व्यवहारिक पारमार्थिक नहीं है ये मेरा है ये तेरा है व्यवहारिक है पारमार्थिक नहीं है वास्तविक नहीं है काल्पनिक है देखो कैसे जैसे स्वप्न में आपने अपने घर को देखा तो स्वप्न में भी तो आप स्वप्न में दिखे हुए घर को अपना मानते हैं पर वास्तविक नहीं होता वो स्वप्न में जो घर होता है ये घर ये थोड़ी होता है आपकी कल्पना का घर होता है आपके मन के भीतर देखता है और जो आपका वास्तविक घर है मन के भीतर नहीं आ सकता कल्पना का घर है मन के भीतर और आप देखते हो वहां भी मैं होता तो उसी तरह से जागरण का भी है व्यवहारिक तौर पर तो सही है पर पारमार्थिक नहीं है आप ट्रेनों में यात्रा करते हो पंद्रह घंटे की जर्नी है तो आपने चाहे स्लीपर में बनाया हो चाहे एसी में टिकट बनाया हो बस पंद्रह घंटे तक आपकी सीट है वो जिस स्टेशन से निकलते हैं और जिस स्टेशन तक पहुंचना है उतने देर तक के लिए आपकी है और उसके आगे आप उस सीट पर दावा करोगे तो रेलवे पुलिस पकड़ करके आपको ले जाएगी उतने व्यवहार काल तक वो सही है पर पारमार्थिक नहीं हो फिर उसी सीट में जाना है आपको दूसरे बात में टिकट बनाना पड़ेगा ऐसा नहीं मिलेगा तो जैसे वो सत्य है वैसे ये सत्य है और हम ऐसा न मान करके उसको पारमार्थिक जैसा मानते हैं हमेशा के लिए <coughs> इसीलिए पहले ही जो सावधान है को व्यवहार को व्यवहार के तौर पर लेगा उसको परमार्थ नहीं समझता जब व्यवहार को अपने परमार्थ समझा तब उसको छोड़ते समय तकलीफ होती है आप घर में रह करके उसको छोड़ो ना क्या फर्क पड़ता है घर में सन्यासी बनकर के रह जाओ तब नहीं होता यदि घर में सन्यासी बनकर के आप रहे तो भोग आपका उपभोग नहीं करेंगे सचमुच आपने भोगों का उपभोग करके छोड़ दिया तो यहाँ से जाना नहीं है अरे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आपके आपका जैसे घर है ये भी तो वैसे ही घर है इतना ही है ना फर्क क्या वहां भी छत है यहाँ भी छत है यहाँ भी कमरे है वहां भी कमरे है सब चीजें तो है पर जो लगाव है बस लगाव को समझना है और अपनी तैयारी रखनी और आपने तैयारी की समय आने पर उसको छोड़ दिया तो भोगों ने आपको भोग नहीं किया ये तो महाराज ने हम लोग को उपदेश दिया सत्तर साल सिक्सटी नाइन ईयर्स में है कौन कल्पना करता है कम बेहतर सामान लेकर के अव्यवस्थित स्थान में भ्रमण करें न कोई सेवक है न कोई आश्रम है न कोई भजन भोजन की व्यवस्था है अनिकेत कोई घर नहीं कोई निश्चित घर नहीं कभी गंगा किनारा कभी नर्मदा किनारा ये इसीलिए तो दिखाया उन्होंने हमको पर गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता है तो वो मन से ये सोच करके रखे मन से अब दूसरी बात जैसे बेटे बहु आपके सक्षम है उन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली है कुछ उपाय होगा तो अपने आप को धीरे से धीरे से वहां से पृथक करें पूछे बता दे ना पूछे अपना भजन चिंतन में लगे रहे अब बुढ़ापे में सेवा होती रहेगी नहीं तो बुढ़ापे में अपमान झेलना पड़ेगा अरे बाबूजी आपको बोला है ना चुपचाप बैठे रहो ना आपसे कुछ नहीं होता है फिर भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हो नहीं तो प्यार खाना पड़ेगा तो होता कुछ नहीं अपने से अच्छा बोलेंगे नहीं भजन करते रहेंगे तो उनको श्रद्धा भी होगी तो फिर प्रेम से सम्मान के साथ आगे का जीवन आगे बढ़ेगा तो इसलिए भोगान भुगता बैनव भुगता तपो न बैन व तपता तपस्या तो हम नहीं कर सके पर हम ही तप गए देखो ये क्या बोलते हैं इसको ये, जो बाल निकल जाते हैं ना उसको टकला टकला बोलते टकला कहीं टकला बोलते हैं और कहीं क्या बोलते हैं यहाँ क्या बोलते हैं भोला जी हाँ? अच्छा गंजा भी बोलते अरे हमारा भी गंजा है भोला का नाम लिया तो तुम लोग क्यों हंसते हो हाँ? भोला से हमारा प्रेम नहीं है हम बोलते हैं हमारा भी टकला है देखो गंजा भी बोलते हैं आंख में चश्मा लग गया बताओ अब कान सुना कम सुनाई पड़ता है आप बैठ करके उठो तो चट चट चट चट चट करते हैं सब है और नीचे के नीचे के जो जो क्या बोलते हैं उसको गुल्फ बोलते हैं हम एरी एरी नहीं इसको इसको पंजा नहीं बोलते उसको पंजा तो नीचे वाला होता है टखने टखने बोलते टखने अरे हिंदी में तो सहायता करो आप हमारी इसको टखने बोलते इसको पंजा बोलते इसको एड़ी बोलते इसको घोटने बोलते हैं इसको जंगा बोलते हैं है ना तब तो एक उठो तो एक कट कट कट करने लगते हैं और झटके से उठने से पहले सोचना पड़ता है कमर में सटक न जाए ना जिसका नहीं हुआ है तो वो भगवान की कृपा का पात्र है जिसका हो गया है तो जानते हैं बस जर्जर धीरे धीरे जर्जर पाती और बढ़ता है है ना अब नहीं सुनाई पड़ रहा है थोड़ा बहुत तो ठीक है ना कौन से सुनना है नहीं सुनाई पड़ रहा है तो अच्छी बात है तो अंतर्मुख होने के प्रयास करना चाहिए पर इन साधनों को नया बनाना चाहता है नया बना प्रकृति धीरे धीरे धीरे इन साधनों से आपको महरूम करना चाहती है ये साधन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं आपको पता होगा जैसे किसी की आंख बदलना हो ना जैसे मान लो 20 साल के व्यक्ति को आंख बदलना हो तो 60 साल के व्यक्ति की आंख नहीं लगती कि लगती नहीं लगती बच्चे को आंख बदलनी हो तो बच्चे की आंख लगती क्यों क्योंकि जो सत्तर साल जी चुका है उसकी आंख यदि लगाएंगे तो सत्तर साल तो आंख का काम हो ही गया ना अब आगे कितने दिन वो काम करेगी आप इसको तो जीना है कम से कम और पचास साठ साल जीना है तो आप काम ही नहीं करेगी तो इसीलिए आंख ने जितना काम करना था कर दिया हाँ कोई अचानक मौत हो गई तो उनके जो आर्गन्स होते हैं वो ट्रांसफर कर लेते हैं बात अलग है तो धीरे धीरे प्रकृति हमको ये शिक्षा देती है और हम प्रकृति की शिक्षा को स्वाभाविक ढंग से ग्रहण नहीं करते तपो न तप्तम भयमेव तपता कालो न यातो भयमेव आता काल तो नहीं गए काल में क्या बदलाव है देखो दिन के बाद रात रात के बाद दिन और वर्षा के बाद ठंडी ठंडी के बाद गर्मी फिर गर्मी के बाद फिर वर्षा फिर ठंडी फिर गर्मी शिशिर बसंत बस ये षट ऋतु घूम रहे हैं कालो ने या तो बयाने व आता अब अपन लोग धीरे धीरे जा रहे हैं पता लगा रहे हो तो चला गया बड़ी गहरी दोस्ती थी भाई बोलते हैं ना बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि नहीं जितने भी अपने मित्र लोग थे करीब करीब निकले गए महाराज हम ही बचे हैं ये सुनकर के अच्छा नहीं लगता और देख देख करके उसको भी अच्छा नहीं लगता जो अपने साथ आती चाहे वो दूध थे वो तो धीरे धीरे सब उम्र होने के बाद गए कालो न या तो बहने व आता का तृष्णा न जीर्णा बहने व जीर्णा तृष्णा इच्छाएं कामनाएं वो तो बूढ़ी नहीं हुई का तो बुढ़ापे में कामना और जवाब होती है बोलते हैं और तो सब इंद्रिया जवाब देती आ कान नाक इत्यादि परंतु मन बुढ़ा नहीं होता मन जवान होता अंदर बैठे बैठे हम तो बिस्तर में पड़े हुए लोगों से भी पूछते हैं जाकर के सच सच बताना कैसा है मन ठीक नहीं मारा ठीक नहीं हाँ हम भी देखते हैं परिवार वाले कोई बैठा ना हो तभी पूछते हैं अकेले में नहीं मानता दो नहीं मानता क्योंकि पहले से उस प्रकार की तैयारी नहीं रखी ना कुछ कर्तव्य थे कर्तव्य चुकने के बाद सावधान नहीं हुआ है यदि पहले से सावधान होता तो हिम्मत के साथ हौसले के साथ उत्साह के साथ दृढ़ता के साथ बोल सकता था कि हाँ जी हाँ महाराज ठीक है सब ठीक है अच्छा कोई चिंता नहीं आखिर जाना है ये वास्तविकता यही है इसमें क्या चिंता करनी और हमने जितने दिन तक जिए और सही ढंग से जिए तो गलत नहीं किया अच्छा गलत भी किया है तो कभी कभी तो स्वीकार भी कर लेता है एक बुजुर्ग थे तो सब परिवार के सदस्यों को हटा दिए और कहा महाराज जी एक बात आपसे बोलना चाहते हैं मैंने कहा बोलो कोई सुन तो नहीं रहा मैंने कहा दरवाजा लगा देता हूँ अच्छा बहुत दिन से मैं उनके संपर्क में हूँ सालों से तब जब तक ताकत थी तब उन्होंने भी नहीं बताया अब कमजोर हो गए तो बता हमारा जीवन में ये गलती हो गई है क्या हो सकता है इसका उपाय पश्चाताप हो रहा है बहुत भारी पश्चाताप है मैंने कहा आप उस चीज को दिमाग से हटा ही दो अब उसको भोगना पड़ेगा इस ऐसी मानसिक तरफ अगले जीवन में हाँ या खुद भगवान का भजन करो तो शरीर से कुछ होता ही नहीं है ये सोचना कि गलती किया है तो गलती का खामिया जब भुगतना ही पड़ता है तो भुगतना पड़ेगा कोई बात नहीं तो धीरे से बुढ़ापे होने बुढ़ापे में जाने के बाद तो मन की गाठ थोड़ी हल्की होती है और वो ज्यादा चिंतन व्यक्ति करेगा ना अभी थोड़ी पकड़ है और वो भी पकड़ कमजोर हो जाएगी तो फिर बच्चों के सामने में भी बोल सकता है बहुत बार ऐसा भी हो जाता है सिर्फ स्वप्न में व्यक्ति बोलता है कि नहीं कुछ लोग स्वप्न में बोल देते इसलिए तो इसलिए तो डॉक्टर लोग हैं और ये जो अपराधियों को बात उगलवा लेते हैं ना कुछ कुछ करके तो खुद इंजेक्शन लगा करके बात उगलवा लेते हैं स्वाभाविक दशा में ले जा करके बात उगलवा लेते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारे मन में सामर्थ्य है उस समय में हमें सोचना चाहिए इसका आशय ये नहीं कि आप सांसारिक कर्तव्य से विमुख हो जाओ विमुख हो ही नहीं सकते प्रकृति में यांति भूतानी प्राणी अपने प्रकृति का अनुसरण करते ही है पर आप सत्संग शास्त्र श्रवण करते हैं तो वो शास्त्र के ज्ञान के हिसाब से पुरुषार्थन नहीं करते बस कमी इतना ही है आप वो तो करोगे ही करोगे जो आपको करना है पर ये चीजें जो शास्त्रीय ढंग से हमें करना चाहिए था वो हम नहीं करते इसमें हम कमजोर हो जाते सुनते सभी चीज है समझते भी है पर जब जहां इस समझ की आवश्यकता होती है उस समझ का प्रयोग नहीं करते तो फिर ये समझ किस काम की ये समझ किस काम की जब समझ की आवश्यकता हो और उस समझ का हम इस्तेमाल ही ना कर सकें तो समझ एक तरह से बोझ है वो समझ आपकी बौद्धिक क्षमता को तो बढ़ा देगा परंतु तो उससे आपका जीवन नहीं बनता महाराज श्री कहा करते थे शब्दों से व्यक्ति शब्दों का प्रचार करेगा और जीवन से जीवन का प्रचार होता है और यदि वो समझ जीवन बन जाए तो आपका भी जीवन में बदलाव आ जाएगा और वो समझ जीवन बनने के बाद आपके जीवन को देख करके दूसरे में बदलाव आ सकता देखो तो हमारे बाबू जी ऐसे हैं हमारे पिताजी ऐसे हैं आपका बच्चा आपको देख देख करके सीखता है मैंने तो एक बच्चे से पूछा छोटा बच्चा जो उठ करके गया ना हरिम का बच्चा उतना ही बड़ा था उससे भी छोटा उनका कितने बजे उठता है उठ जाता है हमारे में छह सात बजे सबसे ज्यादा कौन सोता कहते मम्मी सोती है <laughs> मम्मी भी बैठी हो भाई साहब तो मम्मी कहने लगी मैंने तो कुछ बोलो मत अब ज्यादा बोलोगे तो बेचारा चुप हो जाएगा डर जाता है ना मैंने कहा पापा पापा भी बैठे कहते पापा कहते पापा तो जल्दी उठ जाते मैंने कहा आप इसको डांटना मत जो वास्तविकता देखी उसे समझ में आई वो बोल दिया उसने ये तो बच्चा है इसको पाप थोड़ी इसके भीतर में और इसको ये भी नहीं है कि महाराज के सामने बोलेंगे तो मांगने में की बेइज्जती हो जाएगी ये थोड़ी उसके दिमाग में है ये तो बच्चा है बालक है निर्मल हृदय बोल दिया उसने आप कुछ भी बोलेंगे तो बनावट हो जाएगा तो आपको क्या करना है डांटना है उसको जाकर के सिंचाई करनी नहीं ये कुछ नहीं करना आपको बदलना है अपने उस अपने आप सही समय से उठूंगी आपने इसको थोड़ी सिखाया महाराज कुछ तो बता देना कि मम्मी ज्यादा सोती है ये तो जैसे देखा उसने बता दिया बच्चे को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको बदलना चाहिए जब हम बदलते हैं तो बच्चे वो देख करके बदल जाए अब पूजा करने बैठते हो छोटा बच्चा लेकर के पूजा करने बैठो शुरू <clears throat> उठ करके स्नान करो बीस हम्म। बीस में कभी मौका लगता है नर्मदा स्नान कराने के लिए बच्चों को ले जाया करो नर्मदा की महिमा सुनाया करो लेकिन तीर्थ तीर्थों के विषय में उत्सव के विषय में ये क्यों मनाना चाहिए कैसे मनाना चाहिए पहले समझ लो आज इंटरनेट में सब कुछ उपलब्ध होता है आप सब कुछ देख लेते हो हाँ अब ये छोटा बच्चा है मैंने कहा क्या देखते हो कहते यूट्यूब तो यूट्यूब में क्या देखते हो तो दूसरे बच्चे बोलने लगे कई बच्चे तीन चार बच्चे बैठे यही की बात है तो वो, वो उल्टा चश्मा है उल्टा चश्मा सीरियल है उल्टा चश्मा अब काफी लंबा है नाम उसका क्या है नाम उसका ये देखो देखा तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो तारक मेहता तो उल्टा चश्मा तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते ऐसा नहीं आपके भीतर में भाव नहीं ऐसा नहीं है आपके भीतर में भाव है ये भाव ना होता तो आप सत्संग में ना पहुंचते संतों के बीच में ना आते भाव है आपके भीतर परंतु सांसारिक चीजें हमारे भीतर में ऐसे घर कर बैठ गई हम उससे पृथक होकर के अपने को सोचना नहीं चाहते आपका स्वभाव है दूसरे की आलोचना करना आपका स्वभाव है दूसरे को व्यंग्य करना आपका स्वभाव है चाहे दूसरा कितनी तकलीफ में क्यों ना हो पर मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए लेकिन नहीं अब ये ये चीज यदि कमजोरी है तो हमें क्यों ना बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए है ना कथा सुनने से कुछ नहीं होगा उपदेश सुनने से कुछ नहीं होगा चाहे राजाओं की कहानियां सुनो चाहे चुटकुले परंतु इन उपदेशों को जीवन में नहीं लाओगे आप तो सुनने से जीवन नहीं बदलता सुनने से प्राप्त ज्ञान के अमल में लाने से जीवन में बदलाव आता है और अमल में यदि न लाए है कि नहीं जैसे कोई भांग पिए तो नशा आएगा ना यदि भांग शरीर में मालिश कर ले तो नशा कहां से आएगा हमने तो कभी नहीं सुना कि भांग में भांग से शरीर को मालिश कर दिया तेल की तरह और नशा आ गया पीने वाले को नशा होता उसी तरह से शास्त्र के उपदेशों को जीवन में अमल में लाने वाले को शास्त्र के महत्व समझ में आता है कि हाँ शास्त्र ऐसे उपदेश हमें क्यों करता है इसलिए प्रकृति हमें निर्देश देती है पर प्रकृति के निर्देश को अंतर्मन से स्वीकार नहीं कर पाते हैं रोज देखते हैं कोई ना कोई मर रहा है रोज देखते हैं कोई ना कोई बीमार हो रहा है रोज देखते हैं संसार में उठा पटक चलता रहता है पर संसार को हम एक ढंग से बनाए रखना चाहते हैं ये बना नहीं रहेगा आपने कभी बूढ़ा होना नहीं चाह लेकिन पर बूढ़े तो हो ही रहे हमारे देखते देखते देखो दादा दादी की जो पीढ़ियां है वो निकल गई और आज हम जिनको बच्चा कहते हैं और उनके देखते देखते हम दादा दादी की श्रेणी में आ जाएंगे हम नर्मदा परिक्रमा में थे और थके मादे रहे होंगे बाल भी बड़े हुए थे तो किसी से कुछ पूछा किसी से कुछ पूछा तो पता नहीं उसका उसका कुछ रजगुण तमोगुण उसके मन में आया होगा क्या था पता नहीं हम तो सही ढंग से बात कर रहे थे नहीं समझे होंगे दिमाग कहीं दूसरी जगह रहा होगा तो उसने कार्य बूढ़े हो गए हो इतनी भी समझ नहीं ऐसा बोला हो बूढ़े हो गए उसने अरे मेरा दिमाग सतर्क गया मैंने कहा मैं सचमुच बूढ़ा हो गया क्या हाँ पुरुषोत्तम जी मेरे को जरा शौक जैसा लगा मैं बूढ़ा हो गया क्या फिर मैंने हिसाब लगाया तो अरे तो उम्र तो इतने हो गए तो कौन से अब बच्चे हो गए है कि नहीं देखते देखते हमारे देखते देखते तीसरी पीढ़ी निकल गई है कि नहीं जो चौथी पीढ़ी आ गई थी वो जवान हो जवान हो गई तो अपन बूढ़े नहीं होंगे क्या हम्म? आंख में चश्मा लग गया काम नियंत्रण लग गया है हम्म, अब घुटनों में परेशानी शुरू हो गई है आपके काम नहीं करती है महाराज श्री कहा करते थे खाते खाते आते खराब हो गई पर खाने की तृष्णा कमजोर नहीं पड़ी देखते देखते आंख में चश्मा लग गया पर देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही है है कि नहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है फिर भी हम उसी उन्हीं चीजों से तृप्ति पाने के लिए प्रयासरत हैं जिन चीजों ने हमें बूढ़ा कर दिया थका दिया उन्हीं चीजों से हम तृप्त होने का प्रयास करते हैं पर जिन चीजों ने किसी को तृप्त नहीं किया तो वो पदार्थ आपको तृप्त कैसे कर सके साधन है साध्य नहीं वो साधन है कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों ना हो रॉल्स रॉयल क्या बोलते हैं रॉल्स रॉयल बोलते हैं मर्सिडीज बोलते हैं और बिल्कुल बड़ी बड़ी गाड़ियां ऑडी रेंज रोवर वोकाटी अरे बड़ी बड़ी गाड़ी का नाम लेगा तो पापा क्या सोचेंगे थे बाबा जी साइकिल साइकिल में चला करके अपना काम चला रही है तो बड़ी बड़ी गाड़ी का नाम लेता है ये चाहे कितने ही महंगे क्यों ना हो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास क्यों ना हो पर इन चीजों से तृप्ति नहीं होगी किसी की भी नहीं हुई आज तक पर ये साधन जरूर है ये साधन इनसे हम अपना काम पूरा कर सकते हैं पर इस साध्य ने आपका उद्देश्य नहीं आपका लक्ष्य नहीं तो लक्ष्य क्या है फिर यदि ये लक्ष्य नहीं है तो दुनिया तो इसी के पीछे भाग रही है इसीलिए तो दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है कि दुनिया में जो भी खोजी हुई है संसार पर खोजी हुई परमात्मा पर खोजी बहुत कम हुई इसलिए संसार को हमने प्राप्त किया इसलिए संसार में आप किसी के पास जाकर के पूछो जो अध्यात्म में नहीं है वह पूर्णतः सुखी नहीं है